Чокон Валиханов көчесі 2 дәрегі бойынша эң ири қалқты тейлеу борбор ачылды. КТБ 2. Жалпы аянты 1300 квадрат метр. Гүніні ден ашу жаранды тейле алатырған қызматкерлерін саны 50 адам. Авто тоқтау үшін ұңғайлы жай. ПВКБ-нің 3 райондық бөлімі – Аламедін, Свердлов, Аймақаралық, Жақтың 2 райондық бөлімі – Аламедин, Свердлов – жарандарга ыңгайлуу болсун үчүн ктб экиде банк соцфонд сурап билүү борбору фото көчүрмө биометрикалык маалыматтарды топтоо пункту жайгаштырылган кадастр нотариус даректик сурап билүү бюросу бар ктб экиде сиз эки саат ичинде паспорт кызматынан пайдалана аласыз калкты тейлөө борбору кош келиңиздер чокон валиханов көчөсү эки анкара менен кесилишет